رواية الطري بقى والقشطة والسمنة البلدي أو أي سمنة أنت بتفضليها اتفضلوا بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسيش بقى تعملي like و share واشتراك للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى الرقاق الطري الفلاح معانا بقى لبن لبن حليب أهو او حليب على رايب اللي موجود عندي معانا سمنه مسيحين على النار معانا معلقه سكر كبيره ومعلقه آه، ملح صغيره معانا آه، ربع معلقه خميره فوريه معانا معلقه قشطه معانا الدقيق بقى هندخل الدقيق بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي بقى نعجن العجينه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم بقى نحط اللبن في الطبق اهوت بسم الله الرحمن الرحيم العنايه جنبيه واللبن ندفيه يعني ندفيه عشان الجو برد بس بسم الله الرحمن الرحيم انزل بقى بشويه خميره يعني حوالي إيه، ربع معلقه خميره كده اهي خليه حلو خليه والملح والسكر السكر بيخلي العجينه طريه كده آه. واسيب شويه للاخر آه. الم بهم العجينه وادي القشطه لو ما عندكش قشطه برضو عادي مش مشكله قشطه من على وش اللبن الحليب نقلب كله بقى مع بعضه لما يدوب خالص ننزل بقى بالدقيق دي بقى زي ما الع... زي ما العجينه تاخد معايا بسم الله الرحمن الرحيم السمنه بقى الاخر اهي تلم العجينه العجينه افضل اعجن بقى لما السمنه دي تتوه في العجينه تطيح في قلب العجينه لقيت العجينه بقى لابسه شويه يعني يابسه تحط لها شويه ميه عادي او شويه لبن الموجود عندي لقيتها لينه تحط شويه دقيق بقى معايا اهيت لمت من من الطبق اهوت اللي عجنت فيه طشت اهوت العجينه في ايدي اهي بقى اهي لونتها اهيت هنمشي بقى على ما توصل معاك كده للدرجه ديت خلاص نبتدي بقى نقطعها بقى كور ايه حلوه يعني متوسطه كده على قد الحاجه اللي هن... هنحطها فيها بقى في الفرن حطينا شويه دقيقة اهو عشان اقطع عليهم العجينه نبتدي بقى نلم العجينه كويس كده معانا نقطعها بقى بسم الله الرحمن الرحيم خلاص العجينه قصت معايا اهيت هبتدي اولع بقى الفرن عشان احطها في ال... عشان ايه الفرن يسخن قبل ابتدي ايه افردها بسم غطيها بقى بالمشمع عشان المشمع ينشفش مني نضيفها give out بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي الصغير بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي بسرعه ايه نحطها بقى ونغطي عشان ما تنشفش نغطي بحاجة كده او بمشمع شنطة مشمع بلاستيك حطيها عشان ما تنشفش هنا هنا بالتل زي نفس الطريقة باجي بقى ترحرحها كده اهو عشان تترقى كل ما بتترقى بتبقى اجمل اديها بقى زرقة راح نعمل وراها على ما تستوي الشوارع ما كان على ما Yeah. తులఫర్ నానబెట్టి వెళ్ళి معاك ما تحركهاش بالعدل لما تكون استوت في المكان ده عشان ما تتقطعش مني عشان نسمع ما بالعودة لما تكون استوت في الجنب عشان ايه ما تتقطعش مني وبعدين لو عايزه تعملي فرن البوتاجاز على الصاج بس انا بحب اعمله في الفرن البلدي اللي هو الغاز ده جنب ال في الفرن اهي روح البتاوه بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. والسمنه البلدي شايفين شايفين الرقاق والطراوه بتاعته حطيه بقى على بعض ده عشان ما ينشفش مني اللهم صل على النبي انا والشبه بقى للياف الله الريحه بتاعته طالعه جميله tus